Концерт Андрея Косинского «Портрет художника» 18 октября в 19.00. Театр эстрады имени Аркадия Райкина. Дорогие друзья, с нетерпением жду вас на моем концерте. Этот вечер будет наполнен музыкой осени, любви и биением наших сердец. Ваш Андрей Косинский. Билеты в кассах города. Андрей Косинский. 18 октября. Театр эстрады имени Аркадия Райкина.